Gloire à Dieu. Dieu est là. Là-bas, avec toi, Dieu est là. Et aujourd'hui, que le culte d'adoration spécial avec la touche divine dans ta vie au nom de Jésus. Avec moi ici, Dieu est ici. Avec toi là-bas, Dieu est là aussi. Et quand toi et moi, nous nous connectons, il y aura une explosion de miracles dans ta vie. Si tu crois cela, donne-moi un grand Amen. Père, au nom de Jésus, nous venons aujourd'hui et nous savons, là où deux ou trois, deux mille ou trois mille, deux cent mille ou trois cent mille, des millions de personnes, lorsqu'ils sont assemblés en ton nom, nous savons que Christ, le puissant, est là. Et nous savons que tu es là aujourd'hui, là pour sauver, là pour délivrer, tu es là pour guérir, tu es là pour affranchir ton peuple. Fais-le, Seigneur. Dans la vie de mon frère là-bas, dans la vie de ma soeur là-bas, Fille, fils là-bas, fais-le Seigneur. En ligne, partout, dans chaque localité, fais-le Seigneur. Manifeste ta présence dans chaque vie, au nom de Jésus. Nous te remercions pour l'exaucement. Au nom de Jésus, nous prions. Dieu est là. Il va satisfaire, combler tes besoins au nom de Jésus. Nous venons quelque chose de spécial aujourd'hui. Que Dieu bénisse. Asseyez-vous. Quelque chose de spectaculaire. Quelque chose d'extraordinaire. Que Dieu va te prendre de là où tu es. Le lieu de désespoir. Un lieu d'abattement. Un lieu d'impotence et de faiblesse, et Dieu te, te mènera, et tu arriveras au sommet de la montagne. Je vous lis aujourd'hui en 1er roi 19, verset 1er. 1 roi 19, verset 1. Achab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Verset 2. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire, est-ce que quelqu'un t'a jamais envoyé un messager et ils disent quelque chose qui te terrifie, qui te terrorise, qui t'effraie et tu te dis, qu'est-ce que je vais faire Ce message que quelqu'un t'a envoyé, un achab, une Jézabel quelque part, un homme terrible ou une femme terrible. J'annule ça ce matin. Il y a des années, j'étais au Ghana, à Kumasi au Ghana. On avait un réveil, une croisade. Et il y avait un homme qui était venu le matin, on faisait les séminaires, l'enseignement. Et le soir, on faisait la croisade. Et cet homme était venu vers moi le matin, après la session du matin. Et il m'a dit, j'ai un problème mental. J'ai dit, comment est-ce que ça a commencé? Il m'a dit, quelqu'un m'a écrit avec un bic rouge. Et il m'a dit, que je vais devenu fou. Quand je lisais la lettre, voici, j'ai perdu mon sens. Je me suis oublié. Tout est parti. Et la personne qui a écrit la lettre savait qu'il allait devenir mental. Il est venu dans sa maison, il a ramassé tous ses biens et il est parti. Et et il a appris que je vais du Nigeria et que je venu au Ghana. Et il m'a dit, oh, s'il vous plaît, aidez-moi. Je veux me retrouver. Je veux retrouver mes sens. Aujourd'hui, tu vas retrouver ta, personnalité. Mais vous savez, quand il a dit prier pour moi, je n'ai pas prié. J'ai dit retourne à la maison. Je ne l'avais jamais vu avant. J'ai dit vérifie ceci, vérifie ceci. Sans ces choses-là, les gris-gris, les idoles, les fétiches, il faut tout sortir. Va brûler ça. Il n'a pas argumenté pour dire, ah tu ne me connaissais pas, je te vois pour la première fois. Comment tu sais que j'ai ces choses dans ma maison Il a dit, oui, je le ferai. Et il est reparti à la maison. Il a pris ces choses. Il les a jetées. Il est revenu le soir. J'ai dit, est-ce que tu as fait ce que j'ai dit de faire Il a dit oui. Il va prier pour toi maintenant. Il a dit, pas, besoin de prière. Quand j'ai fait ce que vous m'avez demandé de faire, quelque chose est sorti de ma tête. Et maintenant, je suis normal. Je vais te dire ce jour, tu seras normal. Ta vie, ta famille, ta profession, ton corps, ton âme, ton esprit, tu seras normal au nom de Jésus. Premier roi, 19, 2. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire, que les dieux me dans toute leur rigueur, si demain, à cette heure, je ne fais pas de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Aujourd'hui, on nous dit, verset 3, Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. il arriva à Beersheba, qui appartient à Judas, et il laissa son serviteur. Verset 4. Où, pour lui, il alla dans le désert, où après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort. il est venu à la fin de sa force, la fin de, sa, de son pouvoir, à la fin de son courage. Mais le Seigneur a tout changé. Le Seigneur va tout changer dans ta vie. Il est venu au commencement de la nouvelle vie. Une nouvelle vie aujourd'hui. Je t'invite que tu viennes un nouveau commencement, un nouveau départ dans ta vie au nom de Jésus. Il voulait la mort. Dieu ne va pas exaucer une prière négative. Une prière que tu fais, oh, je veux partir, laissez-moi mourir, laissez-moi finir tout. que ce qui va arriver arrive, que les cieux tombent Dieu ne va pas exaucer ta mauvaise prière. Il te donnera quelque chose de différent, quelque chose de frais, quelque chose de puissant. Maintenant, ô Seigneur, ôte ma vie, car je ne suis pas meilleur. C'est assez. Maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Verset 5. Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici, un ange le toucha et lui dit, un ange le toucha. Je n'ai pas entendu ton amen. Hein? Et lui dit, lève-toi, mange. Verset 6 il regarda et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Un ange a préparé pour lui. Un ange va préparer pour toi. La nourriture envoyée du ciel. Il y a un restaurant au ciel. Et est destiné aux favoris de Dieu. Et quand un favori de Dieu a faim, a soif, est découragé, est abaissé et se dit que la nourriture de la terre ne lui donne plus la force, la nourriture du ciel te sera envoyée. Il mangea et but, puis se recoucha. Verset 7. Verset 7 l'ange de l'Éternel vint une seconde fois. Tu n'as pas dit Amen. Gaïan vient au culte du matin. Oh, c'est tellement bon. J'ai mangé, j'ai bu. J'ai la puissance, j'ai la force. Maintenant, je peux courir. Et je dis, à 17h ce soir, reviens. Il dit, pasteur, non, merci beaucoup. J'ai quelque chose maintenant. Élie a mangé la première fois. Tu manges la première fois maintenant. Et aujourd'hui, à 17h, avant de commencer la prière, tu cours, tu cours, tu cours et tu seras là. Et je vais courir. Vous savez, à 80 ans, je vais courir plus, plus rapide que toi. Hein? je serai ici. J'ai dit, moi, je serai là. Et tous ceux qui sont en ligne, il y a une chose, il y a un thème spécial que je vais vous donner ce soir. Comme nous sommes là maintenant, je veux que vous reveniez le soir. La puissance qui, que tu n'as jamais vue dans ta vie. Et cette autorité que tu n'as jamais vue dans ta vie, cette puissance-là, cette autorité viendra dans ta vie au nom de Jésus. La seconde fois, il le toucha. L'un des 20 secondes fois le toucha et dit, lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Tu commences un nouveau voyage. Après cette touche divine, pour la liberté totale, jusqu'à la fin de cette croisade, va commencer dans ta vie. Et toute la puissance dont tu as besoin, toute la foi dont tu as besoin pour courir la course qui est tracée devant toi, te sera donnée. Tu vas gravir les montagnes. Tu vas vaincre tous les ennemis. Toute puissance maléfique qui te dérange, qui met des obstacles devant toi, que nous allons te tuer, nous allons te détruire. Ce rêve ne sera pas accompli. Le Seigneur rendra tes ennemis menteurs au nom de Jésus. Verset 8, verset 8, on nous dit, il se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et quarante nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Et tu arriveras à cette montagne au nom de Jésus. La puissance pour ton heure. La puissance pour ton heure à travers la touche divine. C'est le thème de notre message. La puissance pour ton heure à travers la touche divine. La puissance pour ton heure, tu auras la puissance. Élie, vous savez, il est venu à l'heure de la persécution. Et dans ton heure de persécution, le Seigneur te donnera la puissance pour ton heure. Il est venu à l'heure de la perplexité. Il était perplexe. Qu'est-ce qu'il allait faire? C'est à l'heure de ta perplexité, Dieu te donnera la puissance pour ton heure. C'est une heure de péril, de danger. Un ange est venu. Pour, d'ici, je suis une reine et que je suis encore là, demain, je vais t'achever. C'est comme ça ils font. Mais Dieu va protéger et va protéger tous au nom de Jésus. L'heure du péril, à l'heure du péril de la persécution, l'heure de la perplexité, le Seigneur va te protéger. Nous savons que Élie était un homme, de, un prophète de puissance, mais à ce moment-là, Il était à l'heure de l'impotence. Pas plus de force, plus de puissance. Il tremblotait. Il n'avait pas vu Jézabel face à face. Il a seulement entendu le message, le message de Jézabel. C'était l'heure de, de son impotence. Et à l'heure de ton impotence, le Seigneur va te réveiller. La puissance de résurrection viendra dans ta vie au nom de Jésus. Il en sentait seul. Il n'était pas marié, n'avait pas d'enfant. Il n'avait pas d'amis. Il n'avait pas un serviteur digne de confiance. Personne pour l'encourager. C'était l'heure de solitude. Il y en a qui se sentent seuls. À l'heure de la solitude, ils prennent des décisions qui ruinent leur vie. Et je veux vous dire aujourd'hui, comme le Dieu Tout-Puissant a envoyé à Élie un ange à l'heure de la solitude, à ton heure de solitude, le Seigneur enverra du secours, de l'aide. C'était l'heure de la licence, du désordre dans le pays. Tout le monde faisait ce qu'il voulait. Et, et si Jézabel voulait pour qu'il prenne la vie de Naboth, c'est tout. le désordre. Il n'y avait pas de règles, il n'y avait pas de loi. Élie a dit, qu'est-ce que je vais faire Il y a le désordre partout. À l'heure du désordre de la liste, du désordre dans ta communauté, comme tu passes, les méchants ne vont pas te voir. Les mains maléfiques ne vont pas te toucher. Il y a la puissance pour ton heure, l'heure de du désordre. Le Seigneur, le Seigneur sera avec toi. C'était l'heure de tièdeur. Voyez Élie, le prophète de feu, fervent en feu, zélé. Il était devenu tiède, tout est parti, plus de feu, plus de foi, pas d'excitation, pas de courage. Dans ta vie parfois, nous venons à un niveau, nous sommes tièdes, oh, que la croix vienne, Allons, j'étais allé à la croisade. J'étais là en avril. J'étais là en juin. Hein. Je ne sais pas ce qu'il va encore les faire maintenant. Moi, je ne sais pas s'il va venir. Allons à l'église, non? J'étais dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'éternel. Maintenant, tu es froid, tu tu es tiède. À l'heure de ta tiédeur, le Seigneur va te visiter. Le feu va brûler encore et de grandes choses va arriver dans ta vie au nom de Jésus. Élie ne savait pas s'il y avait d'autres croyants dans le pays. Je suis le seul. Et il cherche à m'ôter la vie. Il n'y avait pas d'amour manifesté à Élie à l'heure manque d'amour autour de lui. Personne ne m'aime. Qu'est-ce que je vais faire? Pourquoi je vais à l'église? On ne me voit jamais. On ne me visite jamais. Le Seigneur va te visiter. Mais le Seigneur dit à Élie, j'ai 7000 hommes qui n'ont pas fléchi devant Baal. Seigneur, je ne vois personne. Je vis seul. Il n'y a pas d'amour. Personne ne me visite. Regardez ici. Je suis venu maintenant pour te visiter, non? Et je ne suis pas venu les mains vides. Le Seigneur m'a envoyé que telle larmes soit effacée pour que tes plaintes passent au nom de Jésus. Mon frère en ligne, ma soeur en ligne là-bas, regarde-moi ici. Je suis là pour toi. Tous les dons que j'ai sont pour toi. Toute la grâce dont j'ai besoin sont pour toi. Tout le temps que j'ai, c'est pour toi. Mon frère qui a écrit de Texas, il vit à plein nord. Et très loin d'ici, en Amérique. Et deux de ses enfants ont été à l'école. On les a testés à l'école. Et voici, ils étaient positifs de COVID-19. Ils sont venus à la maison et le père et la mère et tous les autres enfants ont attrapé le virus et ils étaient tous positifs au COVID-19 et ils sentaient déjà la, maladie. Et il avait mon, mon numéro de téléphone. Et il m'a envoyé un message SMS. Il dit, mon père, deux de mes enfants positifs au COVID, moi-même, et les autres, six personnes dans la famille. Quand j'ai eu le test, le message, j'ai prié. Et je lui ai renvoyé, je lui ai envoyé un autre message et j'ai dit, j'ai déjà prié, tout est guéri, tout est normal. Et toute la famille est allée faire le contrôle le lendemain et les médecins ont confirmé que tout le monde était normal. Et je viens aujourd'hui. Je suis seul. L'expérience de ta solitude, le manque d'amour autour de toi, je suis toujours là pour toi. Dis à ton pasteur d'État, dis à ton pasteur national et dis à qui tu veux, ton dirigeant ou même tu, nous as, tu nous suis en ligne. Tu peux maintenant nous envoyer un SOS, un message SOS. L'amour de Dieu, la puissance de Christ va te toucher selon tes besoins au nom de Jésus. Élie est venu à un niveau à l'heure du découragement. Je ne veux plus prêcher. Je ne veux plus faire la course. Hein. Je vais faire tout ce que je veux. Tout ce que je veux, c'est maintenant me coucher là-bas et mourir. À ton heure de découragement, le Seigneur va toucher ta vie. Et c'est pourquoi nous sommes là. Cette semaine, nous sommes là pour ça. Tout le découragement que tu as eu, la touche divine, pour la liberté totale viendra dans ta vie. Tout ce découragement disparaîtra au nom de Jésus. C'était l'heure du désespoir, la déception, je suis déçu. Et il n'y a pas de pluie depuis trois ans et demi. Et j'ai fait tomber la la prière. Et au lieu de me dire merci, pasteur, Oh, merci prophète. Nous t'apprécions pour toute la prière, le jeûne. Nous apprécions. Oh, pas d'appréciation. Il était si déçu. À ton heure de déception, le Seigneur va toucher ta vie. C'était à l'heure de la peur, l'heure de la peur. Achab et Jézabel ont décidé de combattre la chevée. L'heure de la bataille pour eux, mais l'heure pour ton, la puissance pour ton heure. Peu importe ce qui combat ta vie, peu importe tes craintes, à cette heure de la fureur du monde, la puissance pour ton heure viendra dans ta vie au nom de Jésus. C'est pourquoi nous considérons le thème La puissance pour ton heure à travers la touche divine. Il y a trois points à considérer. Trois points dans le message. Premier point, la crainte et le découragement inutile d'un réformateur dynamique. La crainte et le découragement inutile d'un réformateur dynamique. La crainte et le découragement inutile d'un réformateur dynamique. Toute crainte de ta vie, cette heure, est annulée au nom de Jésus. Deuxième point, l'aliment et le breuvage singulier de la part du restaurateur divin. Il va restaurer ton âme. Il va restaurer ton esprit. Il va restaurer la, vertu et la vigueur de ta vie au nom de Jésus. L'aliment et le breuvage singulier de la part du restaurateur, du restaurateur divin. Troisième point l'avenir et la destinée insurpassable après un renouvellement défini. Le Seigneur l'a renouvelé, a renouvelé son esprit, a renouvelé sa vision, a renouvelé sa concentration, a renouvelé son homme intérieur. Et ce, et ce renouvellement est devenu l'élément de définition de son avenir. Ce que tu vas recevoir au cours de cette croisade va renouveler ta vie. Et le renouvellement que tu auras va devenir un élément de définition de ta vie au nom de Jésus. Tu as un avenir qui commence aujourd'hui. Et tu as une destinée à la fin de cet avenir, des choses glorieuses vont arriver à travers ta vie au nom de Jésus. Je te parle. Quelqu'un là-bas en particulier. Toutes les bonnes choses que tu as demandées par le passé, quelque chose de plus grand, quelque chose de plus élevé, quelque chose de plus brillant, quelque chose de nouveau, viendra dans ta vie au nom de Jésus. Un avenir et une destinée insurpassable pour après un renouvellement défini. Premier point, la crainte et le découragement inutile d'un réformateur, réformateur un réformateur dynamique. Nous avons lu en premier er roi 19, La menace est venue. Ma vie est en train d'être déchirée. Il ne s'est plus rappelé d'une promesse, ne s'est plus rappelé comment prier. Il ne s'est plus rappelé du Dieu du ciel. Il ne s'est pas souvenu de tout ce que Dieu avait fait. Tous ces témoignages, il était complètement découragé, une crainte inutile. Il avait le découragement, un découragement inutile. Tes craintes sont inutiles. Tes découragements sont inutiles. Amen. Le Seigneur va te sortir du découragement. Ésaïe 51, verset 7. Ésaïe 51, verset 7. Verset 7. Écoutez-moi, vous qui connaissez la justice, peuple qui a ma loi dans son cœur. Ne craignez pas l'opprobre des hommes. Ne craignez pas l'opprobre des hommes et ne tremblez pas devant leur outrage. Verset 12. C'est moi, c'est moi qui vous console. Qui es-tu pour avoir peur de l'homme mortel de l'homme mortel. Pourquoi as-tu peur de l'homme et de la femme qui mourra hmm. et du fils de l'homme pareil à l'herbe. Verset 13. Et oublierai l'Éternel qui t'a fait. Chaque fois que tu as peur inutilement, tu oublies ton Créateur. Tu ne vas pas oublier tu oublies ton Sauveur, tu ne vas pas oublier ta Bible, tu ne vas plus oublier. Tu oublies ses promesses, tu ne vas plus oublier. Tu oublies la grande puissance du Seigneur qui a dit, est-ce qu'il y a quelque chose qui est difficile pour moi? Tu ne vas pas oublier. Tu as oublié les témoins que tu as entendus. Quel type de problème as-tu aujourd'hui? Les autres ont eu ce type de problème. Et le Seigneur a réglé le problème pour toi, pour eux. Tu seras le témoin suivant. Et oublierai l'Éternel qui t'a fait, qui a étendu les cieux et fondé la terre. Et tu tremblerais incessamment tout le jour. Tu as peur tout le temps devant la colère de l'oppresseur parce qu'il y a, parce qu'il cherche à détruire, comme s'il est capable, comme s'il a la puissance, comme s'il a le dernier mot dans ta vie. Personne n'a le dernier mot sur ta vie. Seul Dieu a le dernier mot. Christ le Sauveur a le dernier mot. Achab n'aura pas le dernier mot dans ma vie. Jézabel n'aura pas le dernier mot dans ma vie. Hérode n'aura pas le dernier mot dans ma vie. L'homme terrible dans la communauté n'aura pas le dernier mot dans ma vie. Tu m'entends, mais je ne t'entends pas. Pourquoi tu peurs tout le temps à cause de la fureur de l'oppresseur, comme s'il est prêt à détruire Où donc est la colère de l'oppresseur Examine leur histoire de Pharaon à tous ces gens, en Cana, à Goliath, à Nebuchadnezzar, à Hérode. Vérifiez leur histoire. Des temps passés, où sont-ils aujourd'hui? Ils sont partis. Jésus est toujours vivant. Ésaïe 43. Ésaïe 43, verset 1. Ouvrez vos Bibles. Esaïe 43. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël, ne crains rien. Excusez. Gloire à Dieu. Vous devez comprendre père et enfant, nous sommes dans la famille. Quand le père tousse, les enfants doivent dire, oh, désolé papa. Celui qui t'a formé au Israël, ne crains rien car je te rachète, je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Tu appartiens à Dieu. J'ai dit, tu appartiens à Dieu. Verset 2, il dit, si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûles comme Shadrach, Meshach et Abednego. Tu passeras à l'autre bord. La main de l'Éternel va te toucher. La main de Dieu va te toucher. Et tu seras ferme tout au long de ta vie au nom de Jésus. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. car je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. J'étais t'ai formé. Verset 7. Tous ceux qui s'appellent de mon nom et que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai formé et que j'ai fait, fait. Verset 18. Ne pensez plus aux événements passés. Et ne considérez plus ce qui est ancien. Verset 19. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Verset 21. Verset 21. Le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Tu n'es pas pour Satan. Tu n'es pas pour la maladie. Tu n'es pas pour l'échec. Tu n'es pas pour les oppresseurs. Le peuple, quand je me suis formé, publiera mes louanges. Où est-il là-bas? Il publiera mes louanges. Où est-elle? Elle publiera mes louanges. La gloire du Seigneur va demeurer sur toi comme le Seigneur te touche à ton heure de crainte, à ton heure de découragement inutile au nom de Jésus. Deuxième point maintenant, l'aliment et le breuvage singulier de la part du restaurateur divin. L'Éternel est ton berger. Vous ne manquerez de rien. Il vous fera reposer dans le vert pâturage. Il restaurera ton âme. Est-ce que tu entends la chorale la dernière fois? Je reprends tout. Tout ce que, tout ce qui a été volé de ta vie, comme le restaurateur vient dans ta vie, reprends tout au nom de Jésus. l'aliment le breuvage singulier de la part du restaurateur divin. Nous l'avons déjà lu. L'ange est venu du ciel et l'a touché. Il lui a préparé à manger. Lève-toi, mange. Il se leva et mangea. La seconde fois, l'ange est venu jusqu'à ce jusqu'à ce qu'il mange suffisamment. Le Seigneur va continuer à envoyer. Jusqu'à ce que tu boives suffisamment. Le Seigneur va continuer à envoyer dans ta vie. Ensuite, comme nous mangeons, il se leva et il marcha dans la puissance, dans la force de ce repas, de cette nourriture, la puissance que tu recevras à travers cette touche divine pour la liberté totale, va te faire parcourir toute la vie. Somme 78, verset 24. Psaume 78, 24. Il fit pleuvoir sur eux la manne pour nourriture, il leur donnant du blé du ciel lui a cette nourriture qui est venue à travers l'ange, et c'est l'aliment, le repas, la nourriture du ciel. Verset 25, ils mangeaient tous le pain des grands, des anges. Cela arrivait dans le désert, cela arrivait à Élie. Comme individu, il leur envoya la nourriture. Il leur envoya la nourriture à sa société. Quelle nourriture nous donne-t-il aujourd'hui Matthieu 4, verset 4. Matthieu, chapitre 4. Il répondit et dit, Matthieu 4, 4. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. La parole de Dieu, c'est la nourriture pour l'esprit, pour l'âme. En réalité, l'esprit, l'âme et le corps d'Élie qui était découragé. La main n'a pas peur, c'est le cœur. Les pieds, les pieds n'ont pas peur, c'est le cœur. Les yeux n'ont pas peur, le cœur, le nez, la gorge n'ont pas peur. La chaîne n'a pas peur. C'est le cœur. Et chaque fois que tu as peur, ce n'est pas ton corps, c'est ton cœur, c'est ton esprit, c'est ton âme. Une fois que ton âme est découragée, les mains sont affaiblies, les pieds sont affaiblis, la tête, le cerveau va perdre la mémoire. Maintenant, la nourriture, l'aliment de l'âme, l'aliment de l'esprit. Tu vis par chaque parole qui sort de la bouche de Dieu. Job 23, verset 12. Job 23, 12. Job 23, 12. Je n'ai pas abandonné les commandements de ses lèvres j'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. Chaque fois que tu as faim, intérieurement, retourne à la parole. Chaque fois que tu es fatigué, comme si tu ne peux plus avancer, prenez Prends l'aliment, la nourriture singulière, l'aliment singulier, l'aliment, le brevet singulier que le restaurateur divin te donne. Jean chapitre 4. Jean 4, verset 10. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit, Donne-moi à boire. Tu lui aurais toi-même demandé à boire. Et il t'aurait donné de l'eau vive. L'eau de vie. Et quand tu bois cette eau de vie de l'Esprit de Dieu, la vie reviendra. La restauration reviendra. Le renouvellement viendra. La régénération reviendra. La résurrection reviendra dans ta vie au nom de Jésus. Ça vient aujourd'hui. Tu mangeras. Je mangerai. Je mangerai. Je boirai. Une nouvelle vie reviendra au nom de Jésus. Jean 7, verset 37. Jean 7, 37. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'ils viennent, viennent et qu'ils boivent. Tu vas boire. Verset 38. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Des fleuves d'eau vive couleront. Verset 39. Il dit cela de l'Esprit Devait recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore venu, n'était pas encore. Parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Il est maintenant glorifié et il a le pain de vie. C'est pour toi aujourd'hui. Cette eau de vie, cette eau vive est pour toi aujourd'hui. Le découragement va disparaître la crainte va disparaître. Une nouvelle vie, une nouvelle énergie viendront dans ta vie au nom de Jésus. Troisième point maintenant. L'avenir et la destinée insurpassable. Après un renouvellement défini, je prie que personne ne rate le renouvellement au cours de cette période de la croisade de touche divine au nom de Jésus. Ce matin, la main du Seigneur va te toucher. L'Esprit du Seigneur va te toucher. Et le réveil viendra dans ta vie. Le renouvellement viendra dans ta vie. Et un nouvel avenir. Regardez ici, regardez ici. Le Seigneur écrit un nouveau rêve, une nouvelle idée, une nouvelle vision, un nouveau devoir, une nouvelle responsabilité. Il, écrit pour toi maintenant même. Ton avenir sera plus différent de ton passé. Comme il a fait pour Élie, il le fera pour toi. Ces hautes montagnes que tu pensais que tu ne peux pas gravir, ce matin, une nouvelle puissance viendra. Tu ne vas pas seulement gravir la montagne, tu vas courir en gravissant la montagne. Ces hauteurs que tu pensais que tu ne pouvais pas sauter, tu vas sauter si haut de sa hauteur, de ses obstacles. Et tu vas commencer à courir. Ils vont dire, ah, c'est qui ça? C'est quel est ton nom? Ils vont dire, c'est qui ça? Qui court là-bas? J'ai dit, soeur là-bas, c'est quel, ton, quel est ton nom? Frère là-bas, quel est ton nom? Ils disent, c'est pasteur, pasteur, tel, tel. C'est frère, tel, tel qui ne savait pas comment courir avant. Mais après aujourd'hui, tu vas courir, tu ne seras pas fatigué. Tu vas marcher, tu ne seras pas fatigué. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leurs forces. On dit, ils vont venir, ils vont courir, ils vont prendre l'envol sur les montagnes et sur les vallées et quand ils vont marcher, ils ne seront pas fatigués. Quand ils courent, ils ne ils vont pas être fatigués au nom de Jésus. La fatigue est partie. L'épuisement est enlevé. Le découragement est banni. Cette course que le Seigneur a placée devant toi, personne ne va t'arracher le bâton. Personne ne dira, ah, tu traînes les pas, tu ne peux pas réussir. Sors, ils vont courir pour eux. Toi aussi, tu vas courir pour toi. Maintenant, revenons à Élie. Vous savez, Élie, quand elle a dit c'est terminé, ce n'est pas encore terminé. Ce n'est pas encore terminé pour moi. Dis pour toi-même, non. Ce n'est pas encore terminé pour moi. Un roi 19, verset 15. L'Éternel lui dit, va. Il pensait qu'il allait se coucher là-bas et la fin terminée. Le Seigneur dit, lève-toi, va. Reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas. Et quand tu seras arrivé, tu oindras Azaël pour roi de Syrie. Il dit, toi, le seul vote que tu vas faire fera d'Araël roi. Quelque chose que les autres disent, Azaël sera roi. Quelque chose qu'ils font de leur vote, toi. Tu seras le facteur décisif sur la nation de Syrie. C'était dans l'avenir et Elie ne savait pas. Il ne savait pas ce qui est dans ton avenir. Ne dis jamais que tu vas mourir. Tu ne mourras pas. Ne dis jamais que la fin est venue. Seul, c'est simplement le commencement pour ta vie. Verset 16. Tu oindras aussi Jéhu, fils de Nishi, pour roi d'Israël. Élie qui pensait que la fin était venue, le Seigneur a dit, sur Syrie, tu vas établir celui qui va régner. Sur Israël, tu vas oindre celui qui va régner. Et Élie et Élisée, fille de Shaphat, d'Abel Mehola, pour prophète à ta place. Tu vas susciter un prophète exactement comme toi, ayant la puissance et l'Esprit de Dieu sur sa vie. Tu as un, travail à faire pour ton avenir. Regardez chapitre 21, verset 17. Chapitre 21, verset 17. alors la parole de l'Éternel fut adressée à Élie le Tishbite en ces mots. Verset Lève-toi, descends au-devant d'Achab, roi d'Israël à Samarie. Rappelez-vous, Élie fuyait Achab et Jézabel. Je ne veux pas les voir. Ils vont me tuer. Mais il n'y a pas d'autre prophète que Dieu avait qui pouvait transmettre le message du ciel à Achab, excepté Élie qui fuyait. Quand tu fuis, Dieu t'a donné ministère. La selle de maison, le district, la région, l'État, la nation, où tu en train de ramasser tes colis là, dis-moi de revenir, je ne peux plus bouger, je ne peux plus faire quelque chose, je vais me écrire au siège international s'il m'aime et vous ne voulez pas que je gaspille ma vie, que je meurs ici, enlevez-moi d'ici. Dieu va te renvoyer là-bas avec un message. Et il dit, il est dans la vigne de voilà, le voilà dans la vie de Naboth où il est descendu pour en prendre possession. Verset suivant, tu lui diras, ainsi parle l'Éternel. N'es-tu pas un assassin et un voleur? Et tu lui diras, ainsi parle l'Éternel. Au lieu même où les chiens ont léché le sang de Naboth, les chiens lécheront aussi propre sang. Quel message Un message de jugement qu'Élie devait transmettre à Achab. Verset suivant, verset 20, Achab dit à Élie, « M'as-tu trouvé mon ennemi et il répondit, je t'ai trouvé parce que tu t'es vendu pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Verset 23. L'Éternel parle aussi sur Jézabel et il dit, « Les chiens mangeront oui, Jézabel, qui a menacé, je vais le tuer. Demain à 7 heures, Élie avait un message, un message de la part de Dieu pour cette Jézabel. Ceux de qui tu fuis, Dieu a un message pour eux, à travers toi. Voilà pourquoi je ne veux pas fuir quelqu'un. Tu m'aimes, tu ne m'aimes pas beaucoup, un peu, je vais toujours venir t'appeler. J'ai un message d'espoir pour toi, un message de guérison pour toi, un message de délivrance pour toi. Ainsi donc, si tu es un homme de Dieu, une femme de Dieu, et que Dieu va t'envoyer vers eux avec la puissance de guérison, avec la délivrance de puissance, ne va pas fuir. Comment est-ce qu'un docteur peut fuir les patients et, traiter encore le patient Nous sommes ensemble. Nous sommes ensemble. Et Elie devait dire à Jézabel, « Les chiens mangeront Jézabel près du rempart de Gisraël. » Verset 24. « Celui, celui de la maison d'Achab, qui mourra dans la ville sera mangé par les chiens, et celui qui mourra dans les champs sera mangé par les oiseaux du ciel. Verset 25. Il n'y a eu personne qui se soit vendu comme Achab comme achat pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Et Jézabel, sa femme, l'y excitait. Verset 26. Il agit de la manière la plus abominable en allant après les idoles, comme le faisaient les Amoréens que l'Éternel chassa devant les enfants d'Israël. Verset 27. après avoir entendu les paroles d'Élie, Achab déchira ses vêtements. Au lieu de dire saisissez-le, arrêtez-le, tuez-le. Il déchira ses vêtements, il mit un sac sur son corps et il jeûna. il couchait avec ce sac et il marchait lentement. Le message l'a touché, l'a pincé. Le message l'a percé. Et si Achab pouvait entendre et jeûner et prier et marcher comme ça, il n'a pas dit. C'est pourquoi il a dit que tu es mon ennemi. Tu m'as vu encore. Je vais te tuer. La puissance de tuer, tout a disparu. Personne ne va te tuer. Aucun gris-gris ne peut te tuer. Aucun ennemi ne peut te tuer. Aucun acharme ne peut te tuer. Ton sang est un poison pour les mangeurs de sang, de chair. Qu'est-ce qui est arrivé à Élie? Est-ce qu'il est mort? Est-ce qu'il est mort? Ne prie jamais cette prière. Laisse-moi mourir, laisse-moi mourir. Non. Quelque chose d'élevé, quelque chose de grand t'attend. Deux rois. Deux rois deux. Verset 11. Deux rois 2. Verset 11 comme il continuait à marcher en parlant, parlant, Élie parlant, Élisée le préparant pour la suite du ministère d'Élie en Élysée. Il parlait, il était à l'aise, il savait maintenant qu'il n'allait pas mourir. Il prendra part à l'enlèvement il marchait en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu. Un ange était venu le nourrir, il a mangé. Un, un avion céleste et les séparèrent l'un et l'autre. Élie monta, Élie monta. Élie monta. Voyez l'avenir qu'il aurait raté. Il y a d'ailleurs, quand ils sont découragés, il y a la crainte, il y a le problème, et qui les domine. Ils ne prient pas comme Élie, Seigneur, tue-moi. Ils se tuent eux-mêmes. Et ils, écoutent leur vie et ils ratent un grand avenir. Tu ne rateras pas ton avenir au nom de Jésus. Et Elie monta au ciel dans un tour. Il monta où? Où? Où est-ce que toi tu vas Où tu finiras Tu vas en haut bien en bas. Tu iras en haut bien en bas. Il y a quelqu'un en haut au ciel qui vous aime. Il y a quelqu'un au ciel qui pense à vous. Il y a quelqu'un au ciel. Au moment du découragement, au moment de ta crainte, au moment de ta frustration, il y a quelqu'un en haut au ciel qui te regarde, Où là où tu es. Il étend sa main et il, va te toucher, il va te sortir et il va t'amener au ciel. J'ai dit, il va t'amener au ciel. Il va effacer tes larmes, il va ôter ton découragement, il va ôter tes maladies et tout ce qui te faisait dire, aux oh, personnes de mêmes hein. personne ne prend soin de moi, je ne sais pas ce que je vais faire, il n'y a pas d'avenir. Ce sauveur, ce rédempteur au ciel, il te regarde maintenant. Il va te toucher maintenant. Où es-tu? Où es-tu? Il te touche maintenant. Où es-tu? Et il va te lever de la vallée, de la fosse, mm, des puissants des ténèbres, de ton découragement, de ta maladie, de ton infimité, et il va te lever, il va te lever, il va te lever. Premièrement, c'est pour le salut, pour la restauration, pour ta guérison, pour ta délivrance. Ensuite, euh, en ce dernier jour, quand la trompette sonnera et que les morts en Christ vont ressusciter, et nous qui sommes vivants, nous serons ensemble enlevés avec eux sur les nuées. Il te prend, t'amènera au ciel. Il t'amènera au ciel. Il t'amènera au ciel. Ouvre ta bouche, ouvre ta bouche et parle au Seigneur dans la prière. Ton heure a sonné, ton heure a sonné. Plus de découragement, plus de déception. Il n'y a plus d'abandon. Il n'y a plus d'abandon. Il n'y a rien. Rien ne va plus te rabaisser. Le Seigneur Jésus-Christ est ton Seigneur, il est ton Sauveur, il est ton Restaurateur, il est ton Rédempteur. Il va t'amener au ciel. Et finalement, au dernier jour, au dernier jour, au dernier jour, quand les morts entendront la voix du Fils de l'homme, et ceux qui entendront se, révéleront, se relèveront, et nous qui sommes vivants, nous serons ensemble enlevés avec eux, avec eux, dans les nuées. Tu seras là. Ouvre ta bouche, ouvre ta bouche, ouvre ta bouche. Et parle au Seigneur, je serai là. La fin n'est pas encore venue. Le découragement va disparaître. La déception va disparaître. Le désespoir va disparaître. La fureur de l'ennemi, la crainte de l'ennemi, tout va disparaître. Parle au Seigneur. Si tu es rétrogradé, tu es tiède et tu te plains, personne ne m'aime, personne ne voit là où je suis. Le Seigneur te voit là-bas. Parle au Seigneur. Je reviens à la maison. Je reviens à mon sauveur, à mon Seigneur, à mon Rédempteur. Je quitte le désert du découragement. Je quitte le désert de, la déception. Je quitte cet état de tièdeur. Je viens, je viens, je viens. Je viens au Seigneur. Si tu avais abandonné, tu avais abandonné la course, tu avais abandonné le voyage, tu abandonnes ton devoir. Ta vie chrétienne, tu l'avais abandonnée, reviens. Il y aura une restauration dans le réveil, dans le renouvellement aujourd'hui. Quand je me rappelle, quand je me rappelle ce que Dieu a fait pour moi. Je ne vais jamais refaire demi-tour. Je ne serai plus tiède. Je n'aurai plus peur. Quand je me rappelle ce que Dieu a fait de découragement, la vie, la vie réveillée, vie, une nouvelle vie, une nouvelle vie, une vie excitée, une vie renouvelée, ressuscitée. C'est ce qui vient quand tu reviens. Tu dis, Seigneur, me voici. Je ne vais pas rester dans le désespoir, dans l'abattement. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Mais mon esprit est faible. Mon esprit est desséché. Mon courage est parti. Prends la nourriture de la promesse de Dieu. Prends l'eau de vie venant du cœur de Christ pour toi. Bois, bois de l'esprit, mange de la parole qui sort de Christ. Une nouvelle vie est venue. Une nouvelle force est venue. Quand vous mangez, quand vous buvez, quand vous priez et vous recevez une nouvelle vie du Seigneur, remerciez le Seigneur, louez le Seigneur, manifestez votre gratitude au Seigneur. Je reviens. Je suis réveillé. Je suis restauré. Lève les yeux pour une nouvelle vision, un nouveau voyage, une nouvelle responsabilité, une nouvelle obéissance, un nouveau service, l'avenir, le courage, un avenir de conviction, de détermination à venir, de diligence. Renouvelle ton service envers le Seigneur, ton engagement pour le Seigneur. Renouvelle ta consécration au Seigneur et prépare-toi pour le retour du Seigneur. À tout moment, l'enlèvement peut avoir lieu et cette même destinée d'Élie, il est allé au ciel sans connaître la mort. Cet avenir t'attend. Pourquoi est-ce que tu parles tout le temps de la mort Quand l'enlèvement peut ta portion. Quand les saints marcheront, tu seras participant. Soit sûr que tu es sauvé. soit sûr que tu es restauré. Rassure-toi que cette nouvelle vie cette nouvelle force, le réveil, le renouvellement est venu. Et maintenant, tu marcheras, tu vas courir avec une nouvelle énergie de l'esprit. tu as vaincu Jézabel. la menace, la fureur, la férocité, dans la force du Seigneur. Être l'homme et la femme que Dieu t'appelle à être. Au nom de Jésus, nous prions. Peuple victorieux de Dieu, le peuple vainqueur de Dieu, le peuple audacieux, intrépide de Dieu, au nom de Jésus, nous prions. Sauvé, guéri, délivré, sanctifié, rempli de l'Esprit, rempli d'énergie, rempli de puissance, baptisé, enfant de Dieu, au nom de Jésus, nous prions. La puissance est venue. La restauration est venue. Le renouvellement est venu. La résurrection est venue. Où es-tu? Père, au nom de Jésus, nous te remercions. L'heure, le moment de perplexité est passé. Et l'heure de l'impotence est passée au nom de Jésus. L'heure du découragement du désespoir, de la déception. Toutes ces heures sont passées de la vie de chacun au nom de Jésus. L'heure de désespoir, de, de manque d'aide, ces heures sont passées au nom de Jésus. Nous avons pris le pain de vie la manne du ciel. Nous avons bu l'eau de vie, l'eau coulant de la rivière du Seigneur. Nous sommes restaurés. Nous sommes réveillés. Nous sommes renouvelés. Nous sommes régénérés. Et la justice de Christ, euh, maintenant, vit dans nos cœurs au nom de Jésus. Ce passé de pleurs, sans cesse, tout cela est passé. Plus de pleurs, plus de plaintes, plus de confusion. Nous avons un avenir. mon frère, ma fille là-bas, tu as un avenir. Le voyage qui nous attend est un grand voyage. C'est un voyage radieux. C'est un voyage béni. Tu vas courir, tu ne seras pas fatigué. Tu ne seras pas fatigué. La puissance du Seigneur ira avec toi. Et la puissance du Seigneur sera avec toi. Comme tu vas, l'Esprit de Dieu sera avec toi. le grand conquérant, le grand Jésus sera avec toi. Et l'ange de l'Éternel sera avec toi, va balayer le chemin. Aucune montagne ne va t'arrêter. Aucun achat ne va t'arrêter. Aucun, aucune ne va t'arrêter. Aucun ennemi ne va t'arrêter. Le meilleures choses t'attendent. Cette meilleure possession, cette grande puissance doit t'accomplir dans ta vie au nom de Jésus. La joie du Seigneur sera ta force. Et l'Esprit du Seigneur sera le pilote qui donne l'énergie de ton avion qui avance au nom de Jésus. Tu vas maintenant dans cette force, dans cette puissance, dans cette joie, dans cette résurrection, cette puissance de résurrection, tu feras ce que tu n'as jamais fait. L'amour de Dieu, la grâce de Dieu, la touche du Seigneur, l'Esprit du Seigneur seront sur votre vie à part de maintenant et pour toujours au nom de Jésus.